всем, с вами я опять, Надя, и сегодня я вам покажу челлендж а, гимнастика в общественных местах. Пойдемте. поперечный. Поперечный. Угу. Что-нибудь. Рядом стань, чтобы еще раз, Надюш? Подожди, я сейчас гляну.